أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wissen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم في الأرض من ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من له ما في السماوات وما في الأرض من بسم الله الرحمن الرحيم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن Merci. ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله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 بسم الله الرحمن الرحيم شيء see يشفع عند له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لا تأخذه سنة الله بسم الله الرحمن الرحيم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم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 بسم الله الرحمن الرحيم من بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم